نزل نزل جاي يلا بوحدي امشي امشي امشي ماشي لا تواليت راديكال الانقاد انقطاع علي يكذب الافتراض احتفاظ بالقلم بحق الاعتراض عبى القلب فاض عن الفرق خلى باستمرار انقراض فما الرد والمقابر عيش عبر برشا محن بس هيك الصبر والزمان غبر كانت في الخير تنسى خير قدوة منكر ناكي ما تشفع لك الصبر حساب الوامر بلوغ غالي كان العبد رخيص حكم من عزيز قدام تسلط تسلط البوليس بلاد تركيز قيس ما تقول غريبة عيش العيشة بيس وخلي رجلها هديه عيني فردة قد كتيبة رادي قاعد تير غادي شكون تعادي بالري عزلة حبس انفرادي دين اعتقادي بنيان حجر صوان عندي قول كان سودان اللي برا حطني شادي شتان باللي كتبوا باللي كتبوا سبان بو ما كل اللحريم تتندبو وشدان رابا مش حضرة تجدبو غادي حب مسام فلين جسان مكتبو لنا لا حاربو وين عندك جهد جيل خد الترتيب تقوم طوى غضبة بعلم الغيبة حسب التقريب البركة عم تمشي وتدل بعد اللي كله من من أمة واحدة صرنا تول يا Sometimes I feel like you've been dead before See my last days will be against the wall More pain and suffering if I blink my eye. Alone if I wicked with resting guy. Alone I get your perspective on. Hip hop I'm riding لما تكون Al Capone Scarface أسبين إن يور فيس رب الآخر إيس جيت فض دعم بنكمون على في العون مش المسؤول دراعه وعرفه ويد هذا فرقهم خويل حيوط الدرقه مش كلب السادي سرقوا يقرقوا بالشيطان جيل معصي هكا غرقوا جند استيطان فطران سويت سكر بالكف القد خربت البلاد بالصبة فرقة الارتاد هو طبي على الفساد الرد يحب يصلح خليها والولاد تشجع على المحبة تفلح رد يختنق لما مسلح ما يدخل في المنظومة سطر تلاقي ويك بالراس تقول عظومة يا ربي لا مش كيفهم هما ما يشجع على الفسق هما مش بالقولة لستك يشاح ودور وفلومة ما تزق الحومة نعرف نبرز الصح الغلط ما يكبش الثاني على العتبة كرت في الفقط نسبك الخط اللي هبط محال فليتو رمش قوة عظمتي دخلت عيط هو انا هو واحد خطر ويشو نيك بالكف السكة عمرو الفرخ يسخر بوك واني ما طفق يجيب هكا كان عظيمو باك حطم على البناكة بالشلاب بطلع عيبو وديت فونك Sometimes I feel like I've been dead before Till my last days is me against the wall More pain and suffering if I blink my eye Alone about what keep with resting God sometimes I feel pain كيف تشوف الوقت عطي بريك ولي وين كيف تشوف ما عمل قدر والعط كان او علاش نتخبى انتي وين دي صبتي تو تشين صباح يغني اني تمني يسلي بالفرشة نجاوبو كلو شخص بفلوسك كم فشل تناوبو كلو بموالو في بالو بكلام اللي كاتبو مخلص دي باقي نسالو اللي بغالو نوعات يتناوبو وين كنا وين اصبحنا اسرع الرب في مشيت وكان اللي فتحنا فشل شكون فرحنا تهمل سري في فاز دمل تقال نجحنا كمل الكاس البيعة الكاس دواء نشويهم في الغالي اسف فكي تفكي ريلوكات ناري جبهه لبس وعاري زقاري قاري من هات كل الردي وحده قطع له الشعرات دور هات عنا يلسات هات اللي تغني كل اخطاكم مني كيف بني تعيشوا تمني اني يعني فقري متهلج دخلني غنى الطحانه عاودت حلفت منير بل ولدي حتى مروتانا يلا سر بيهم تيزانه يا معشيق الشيوخ جنبو كان لوخاكم فكسورة محاربكم من كوخ زمان فيه الدوخ صح الحلم بيع وشرا خلي هني في ليلة عمنا كتب لا نقل Sometimes I feel like I'm be dead before Can my last days is against the wall more pain and suffering if I blink my eye. Yes, alone about wicked breed, resting, God. Sometimes I feel like it'd be dead before. Till my last few days it's me against the wall. more pain and suffering if I blink my eye. Yes, alone about wicked breed, resting, God. Yeah. معلش كوني شارع بنتي تبقى زي عندك ولا ما تاكل ساعه ولا ايه؟ وصل الخير وفالنا مشاكي بقلة رجالنا تبعنا الوهم مسطحين ضحينا براحة بالنا عمر اللي فات نتخاصمو دنيا غاية نقسمو لهفة جريان على المادة بدال ببن يتبسمو أصفر أمرك لي رسمو كحل قلوب السر الجرح صار طبعا عباد جمعت منو ما بكينا وصلت الأولى تسخنا تعاونا نهار الشات نتناش بعد بالحبس مساجين ما شقتش النتنا تعلم الترب وفتنا غسل الاسوان بفتنا مخرج اسوار الوالدين لنوينا نهرب حياتنا طول مسكن بسكتنا نفكر بنادم ياش منا مماتنا وداتكو وداتكو واحنا المحنه اللي بلادنا غصبا في العيبان تشاركوا وانتم